Presented by Open Music. Recording studio Moniyari Vaja presented by अपन म्यूजिक दीवाना के कुछ कर जाई कर में कुछ कर जाई आ मिलबू न सनम जाके मर जाई ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाई music digital recording studio Moniyari Vaja presented by अपन म्यूजिक पहलू तू तो खात हो बानी पचतात हो दिलाबा पैसन मरलू तू लात हो प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा तैसे लकीर के प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा सोई लकीर के बानी ना बजो रंग भली की दे खाती सीना चीर के बानी ना बज रंग भली की दे खाती सी पड़ेला केहू से पहेला दर्द दिल के आग डहकेला आह भर देला केहू से पहेला दर्द दिल के आग डहकेला राइटर